La peatonalización de la calle Mercaderes para la ciudad de Arequipa y su población marca un hito, un cambio eh, muy importante en la historia de Arequipa, debido a que este ha sido un anhelo de hace muchos años, de muchas gestiones, pero recién se ha podido concretizar y que justamente eh, está relacionada con un proyecto de un nuevo sistema de transporte público. Era un caos, un caos vehicular Inclusive nosotros como peatones no podíamos caminar tranquilamente como lo hacemos ahora en este momento. Como usted podrá apreciar, todos caminamos con mucha tranquilidad y libremente. Esta calle era, estaba sobresaturada. Teníamos uno de los problemas principales era la fricción espacial entre el vehículo y el peatón, y que generaba en, cierto grado un, lento proceso de, circulación por un lado y con un grave peligro de eh, accidente. Y como usted ve ahora, esto se ha convertido en un lugar de encuentro y de paseo, ¿no? y ha aumentado inclusive la, población que circula en esta, en esta zona. La calle Mercaderes para Arequipa es la principal comercial y más importante a través de su historia. La peatonalización se ha querido hacer con oposición eh, de la gente, pero los comerciantes, eh, a los propietarios se ha elevado el valor del terreno, los alquileres han subido, las ventas también, y la gente puede disfrutar de no solamente de la circulación, sino eh, lo usa como un espacio público. Eh, el lado bueno es de que si bien es cierto que eh, el, público transita, también nos favorece a todo el comercio porque al menos tienen tiempo para este, quedarse a mirar nuestras vitrinas, ¿no? Entonces eso siempre va a ser algo bueno para el comercio. Ha incrementado también ventas, porque la gente ahora se puede desplazar por la zona y hacer más turismo ingresar a, las diferentes tiendas que tenemos, las tiendas locales, y definitivamente pues ha incrementado nuestras, ventos. También se ha utilizado eh, por primera vez eh, semáforos peatonales. Eh, se ha puesto un mobiliario más adecuado a una vía peatonal como baturero, se ha introducido vegetación que no hay en la ciudad de Arequipa como son árboles pequeños, maceteros, portapapeles, y se ha limpiado prácticamente visual y espacialmente todo lo que había eh, a lo largo de esta calle. Creo que el caso de la vía peatonal Mercader es un ejemplo de lo que se debe hacer en otros sectores de la ciudad. Sí, estoy de acuerdo que se lleve a cabo todo esto que se está llevando en Arequipa con la calle Mercader, que también tiene otros calles. Obviamente que no por la contaminación, demasiado. Eh, que en Arequipa el flujo de autos es mucho, mucho. Entonces me parece que se tendría que restringir al menos todavía mucho la, la transitación de más que todo de los taxis, que saturan bastante la, circulación de, tránsito peatonal. El punto de, eh, la contaminación ha bajado bastante, bastante, ¿no? Acá, como usted en este negocio este, eh, de, prendas, el, humo, la intoxicación era bastante negativo para nosotros. Pero ahora pues está mucho mejor, definitivamente es un compromiso que hemos asumido de este gran proyecto que va a cambiar todo el transporte masivo en Arequipa. Eh, es que es un proceso y el problema principal que teníamos con contaminación se va a reducir. Contaminación, fricción, hacinamiento en, los espacios públicos se va a reducir.